Довгенько поки підгониш топоріще, ну тим не менше воно того стоїть. Отак усе вийшло, друзі. потрошку-потрошку и, и Вот Такий будет топор для м'яса. Сейчас покажу все топоры. Це зараз цим займемося. Ну, сейчас я зайнявся цим. Перед цим зробив ось оцей. готовий, я вже його насадив. Все тут наклей насадив, він зараз підсихає і буду обрабатувати ручку. І ще почищу і буду скривати. Повністю все, ще куди подочищаю. Отак сажу на клин повністю. Тут, а хто не знає, топоріще, де всовується уже, де виходить шире. Поэтому я тут делаю широкий клин, все розпираю хорошо, все сажу на клей. І хто бере в мене топори, здорова просьба, бо я забув колись сказати. Не садіть, ой, не ложіть їх у воду. Не треба їх у воду ложити, щоб воно розбухало і так далі. Просто пользуйтесь, рубайте, от ви в мене взяли, він наточений повністю. Все готово, порубали, протерли його і до слідчого разу. Не треба у воду ложити. Ну я то і все закрию, що в воду воно не буде впитувати. Ну все одно я якби предупредю. Е, так же саме топорище висушено, висушено до такої степені, що мама не горюй, все сухе, е, розпирати, просто щоб воно розперло або там сохлося, просто невозможно. Тобто ось як взяли, так і пользуйтесь. Це в мене Е, є вже несколько заказів, які давно вже ждуть. І оце ж я вирішив вихідний день, думаю, трошки позанімаюся. Ну, від усього одійти е, мозгами і от позаніматися чим своїм. Оцей зараз буду, ну цей, грубо говоря, досохне і буду його вскривати. Потім після оцього треба оцей до ума довести. Тоже. Потім після цього. Оце до ума довести. І і той зараз буду доводити. Топоріще на якийсь буду ставити таке, а на який буду ставити отаке. Тоже все треба чистити, все треба. І також ще іноді займаюся старими. Ось якийсь до-до-до царя панька, варений, переварений. Тоже теж хочу його зробити. Я вже кілька штук зробив, ну їх вже нема заправи. А це хочу, ну так як буде, свободне время зроблю. А так взагалі капітально хочу зайнятися, я там кое-що зараз з оборудовання заказав, хочу зайнятися і вже як ангар дострою, щоб більш свободний бути. І зайнятися іменно капітально різними видами топорами. Ну то вже буде туди і дострою, залью ангар, все зроблю, потім вже конкретно займуся самими топорами. Топорів разновидностей багато, їх тільки треба, я ж кажу, ще в проєкті ось так само ж у мене ось в проєкті такий. Я його вже відпустив, опять його там трошки підшаманив, треба зараз закалити, произвести закалку і садити на топорище. Почистити, зробити усе і все. Тоже хороший такий буде. Тоже жде. Ну а зараз Коротше, той хочу трошки довма довести. Бо бачите, тут ось я вирізав, койде підчищаю. Тут уже так болі-мене, тут болі-мене. Зараз його весь в порядок приведемо і і будемо насаджувати на топорище цей і ті. Кто-то таким методом починає знімати крупну, потім мельче, мельче, мельче. І отак от трошки виводю, ну, доводю до ума. Ну, як возьму, не так, що прям до зеркала. мельче поставлю круг і потім мельчим ще буду доводити до ума. І так потихоньку, потихоньку. І щось зробимо. О, друзі, трошки втер. Починаємо ставити топорище. Я вже його прикидував, забивав, освобождав пару раз, витягував, опять ставив, опять витягував. Ну, коротше, підігнав так, як мені треба. І тепер уже ставлю його. Ножи Трамантіно, тільки фуфомітіновські, які я пробував купляти задешево. І бачите, їх використовую по назначенню. ті, хто дома купив дешево і і воно таке хороше буде. так виходить на виході. І продовжуємо далі. Заранее заготовив вот такого вида клинчик. На лакре. Клей хватит так, что аж рук он этот взлыпает. Так. Отлично. Опа. Отлично. Отлично. І воно якраз хорошо на розширення тут так роздає. Зараз минут 5 пройде. Я ще чуть-чуть, потім ще минут 5 проходить, ще сажу, і там ще пройде минут 5, ще сажу. І так постепенно, постепенно. Сейчас я возьму молоток поболее серьезный. Забыл полностью. Вот что получается. С этой стороны а так. Сейчас клей повытирать, все повытирать, обрезаю, зачищаю. Тут атак. Це називається намертво. лосось. Це все позачищаю. И вот а так. Ну вот. Сейчас зачищаем и тоже кладем сюда на прослушку. Вот так. просушка. І зараз воно цей просихає, цей просихає. Тут попідганяю, все повністю пройдуться саме топорище, підровняю і буду потім. та я зразу думаю три штуки. Зараз третій зроблю і три штуки одразу буду скривати. Скривати буду, ну, думаю, морілкою, судя по всьому, вишньова. У мене є і вишньова, і дубова, і там ще і оріхова. Ну, мабуть, вишньовий. Марьевкой и лаком пару раз. Ну, короче, воно покаже. Сейчас, короче, беру третій варіант. Тоже. Де тут для нього ось. Топоріще таке буде. І буду підганяти. От вам то поріжчав, то це не так тяп-ляп швидко. Це такий довгий процес. Я вам вже показую, як воно все підходить, чотенько, хорошо. На самом деле це так. Ну зараз я зроблю третій, я потім теж покажу. А це підсохне і доработаємо. Щоб його не розете саме. Він то швидко сохне. І тут клей повитираємо. О, який. перед цим ми обирали тюленя, ось буквально там пару днів назад. І я, він ще був не об, не оброблений, грубо говоря. Я його поставив на старе топорище і ним рубав повністю все. Всі кості, все це, ну я вам скажу, скажи яке. Шикарно. Дуже шикарно. Легкий, він такий не тяжовий, легкий. Ну, Для свинини саме раз. Для говядини, звісно, я думаю, його буде маловато для говядини. А для свинини, от ну такий свиновод, як я, или що займається тільки свининою, отличний варіант. Ну це, звісно, і свинина, і ще й говядина. Начало готовим для насадки топорища, готовим саму проушину. Убираємо всі окаліни, всі що лишнє, повністю вбираємо. Щоб було сечі кипіки. вище длину лады по длине, поэтому ее трошки надо убрать. можна підганяти під той топор. Получається, третій топор. Зараз я його виб'ю. Третій топор. Топори ще підігнав. Провіряю, як воно буде повністю ходіти, як воно це листиме, так як мені надо чи ні. Все, виходить шикарно. Все хорошо. Вот отак. Це оберемо за усенку, за усину. І все. А тут, де проушена шире, Тут а щель по периметру. Примерно одинаково. Так як мені треба, щоб розклинювати. Ну я його буду насаджувати ще далі. Це просто я, щоб потім не вибивати. Отак. Все, зараз роблю розріз, готовлю клинушок і будемо насаджувати клинушок на... Ну, розклинювач. Це називається посадили пасами, не балуйся. Так. Ну, шикарно, звісно. Шикарно. Нічого не скажеш. А так, вийшло. Зараз будемо обрізати, дивитися. Условия, конечно, спартанські, отаке все. ну... А так. Зараз тут все позачищаю, поубираю, а цей весь лишак. Тут отак. З цієї сторони отак. Зараз поубираю клей, де повилазив, все позачищаю і і все. І можна зачищати и вскрывать сразу три. Так. Це можна отак. О! Сразу три зараз будем. Зараз цей дочищу, цей чуть-чуть підчищу і оцей. І три штуки готові будем дальше работать. Ну, вот, друзья, что получилось. Я уже не знімав, як чистив, як вскривав морілкою. І оце перший раз тільки-тільки вскрив лаком. Морілка вишня. Я зробив тут вишню, зробив сюди вишню. Ну а тут нічого не робив, думаю, хай він такий, типу, як біленький, такий і буде скрив його просто як є. Хотів трохи типу, як обжечь, а потім думаю, ладно вже, хай так. Ну, такі три топора для м'яса.